aba central aba eastern uganda abomu western uganda abomu northern uganda mwena mwena mwena tufa community bannayuganda abali mu middle east mwebale omulimu gye mutuusaako engalo ttaamu ah, eyo gye baateekawo yabakadamba mubeerako nnyo ne basakadamba ffenna mwe tulimu ttambulyemu ekyo kisinde mwenna mwebale yonna gye muwangalya bitundu ebyenjawulo bannayuganda abali ku lukalo lwa asia abali mu afghanistan nategerako ah, mwanyinazesaala yaŋambye yavuddeyo naye namwe mwenna abali mu kirondo kino ekyabuwalabu nti nti kiyondo ekyabuwalabu kirimu kirimu eh, conflicts nyingi nnyo toyinza kumanya mbeera weno ebeera olunaku lwaleero mugendo zisuuka nga embeera yakyankalanyedda so tubebaza bonna gye mutusaako engalo abali mu southern america abali ku europe abali e canada abali mu america mwenna gye muli bitundu ebyenjawulo abali mu papua new guinea tubalamusaako abali mu austria eri ewesudde semazingo oyo mwenna tubaagala nnyo mwebala esapoti gye mutulaga mwebale kyonna je mutusaake ngalo mwebale kwekolera pato yuganda omuntu wa wansi nyongera okubala musaako na mwenna mwenna abataddewo embeera bucya enjega emirabwawo ndowooza yeki kitugenda kati mu wiiki ssatu mwebale kuyimirira wamu naffe mwebale kutambula wamu naffe amidist ah, ebizibu challenge zetuyitamu amidist ebizibu byetusanga newali amidist weakness ezenjawulo zetulina mwebale kuyimirira wamu naffe nyongera okubala musaako baganda baffe ntugeddeko n'abaana beeka baala olunaku lwaleero nemutugamba mubeerako abanamu actual subregion nemutugana mubeerako mwebale nnyo baganda bange mwebalire ddala ddala kaketo adamu kulamusizaako mwebale ddala baganda bange wenowakika eh, nkimanyi naddala bali ewaka kaddata mubeera nakatono so nakirinda bamu abali mu diaspora saawa zibeeza za kukola bamu budde ah, bwetugiramu buno hmm, temufuna oluusi budde kubeerako naye abafunyeko akadde tubeebaza tambuza mesage eno etambule tugezeo kubaka ensonga tezetereeza munaddala eviground wabula owemmeme nafe nja kwewola ku bigambo bya mukama wange nja kunsonyiwa ekintu kimu nti mukama wange ekintu kimu ebisinga byonna nabimukwatako omutima omulwanyi omutima gwa activism nabimukwatako byonna ebintu bingi biprincipal nyingi namukwatako ne principal emu ekyannemye okukwata ku mukama wange ye principal eno eyokukwata obudde ekyannemye eh, yo yagambanga ssaawa bbiri yabeerangawo ku ssaawa bbiri naye nze ngenda nimbagamba bbiri ate olusi nja amuyiseemu asafu naye ojja kungumira lwa mbeera nti oba okyali kubi nate lwagga waliwo akabuddewo eh, round tery leveld bulungi nnyo tulina echallenge nyingi zetulina so ojja kunsonyiwa ekyo sina kimukwatako mukama wange ekintu ky'obudde so baganda bange sijja kubalwisa ennaku zino mbeera brief nnyo simple because saawa gye tulimu si yakwogera nnyo saawa gye tulimu si yakudda kukizoga kino nakiri saawa yakola eh, we are more of walking the talk other than talking the walk naye yeah? mwebale mwebale mwebale mwebale mwebale mwenna buli omutuulu gyakozesezza mukozi eno ey'okunula muganda waffe okumuzuulawo bwali buli omutuulu gyakozesezza abakola abayeewo omubiri ogwa ssente abayeewo omubiri ogw'amaloboozi abakikubye mu ariasi zonna mukama abatuwere nnyo omukisa mmanyi bantu bangi amu basanyufu beefuna nti bali wamu naffe naye nga basanyufu olw'okukwatibwa kwa muganda waffe ekyo sikijjaawo nkimanyi bulungi nnyo manyi bingi ebigenda mu maaso behind the curtains manyi bingi nnyo naye nabagamba nze mbeera sensitive nnyo muwaso mumata gyetubatuliringa nayo kasita ebeera ngeri sensitive ate ngeri mu legal process so mbeera sensitive ku bintu byenjogera nenjogera ebintu ebiteekawo impact ebi positive ku ki kyetuliko ebiteekawo impact ebi negative sibyogera eh, naye mbeebaza nnyo mwenna mwenna mwenna abagumidde obuzibu bwaffe abamu bayomba sindika message natagiddamu naye inbox oluusi zijjula bayagala okuddamu kino yakusindikira audio yasawa namba yagala ogiwulirize onanagamba tisokolaleka video kano kagaba bingi naye mutugumire mubunafu bwaffe betusobodde okuddamu katonda atusaasire betasobodde kuddamu nammwe mutusaasire baganda baffe naye mugumire obuzibu bwaffe n'abatuvuma abapolitiiki waliwo omukyala wo yesilivia nvumye vumye nanaga patogo olina lubye wamukweka wakola otya bikinaye byonna obanga odiringa n'omwana w'omuntu kimanyi abamu emotions nyingi ziri waggulu fena emitima gituli waggulu byonna ebimu bikola si lwa bubi naye abamu lwakwagala kumina eri muganda waffe kyemmanyi eh, abamu mutwala bulaawo nontwala saketi pat oluganda n'omuvumaavuma wenna naye nga lwakuba okwa mukwano omungi abamu emotions abamu feelings naye fena yembeera gyetuwangalira mu baganda bange fena yembeera gyetuwangaliramu so eh, tukontrolingeo katono eh, critics ziba nyingi nnyo ezijja naye for the very first time at least tufuna appreciation message okuva mu corners ez'enjawulo olwa efforts zetadde ku ground so manyi abamu bafuna dashfok abamu bafuna pressure zabakuba mukadde bangi olwamawulire ge babuuziringa so ki ekirimu njagala kuttanja ku nsonga ez'enjawulo manyi abamu mugamba nemugamba ayo twakukoowa twagala kulaba musajja ffenna olutalo lwe tulimu baganda baffe lwakunoonya lumbuye omukomyawo olutalo lwe tulimu ffenna kye tusinga okwagala olunaku lwaleero mukyali ku stake obulamu bwalumbuye fred kandi abakubeera free ekyoyagala kuwulira nizo tu chale nda kubirala manyi mingi abazanya emizanya emingi gyonna mbamanyi mbamanyi pulaani zonna ezigenda mumaaso mu kampala nzimanyi puloti yonna eyagwa nzimanyi ekyaliwo muliddeka mwanyi ntikalukansere kasimaya kali kunyonyi kajje amuye tukonfamu ndita ezi zonna tuzifuna saawa zino nsereko muhammedi mbwali kunyonyi ajja simanyi ayagala kumaliza mission nabagamba wano olukwe puloti eyagwa puloti eyagwa gye bali bataddewo ku lwomukaaga olwa wiiki gye bakwatiramu lumbye oliemwa je babali excited bagalumbi bamutisa dali kunyo olunako olwo nyini meeting je batuza ku ku hotel eri mu chikoni je baita grand globe e yali mu sore ko muhammad e yali mu oscar ni rugaba e yali mu ereru e yali mu ozi david ngabakola plot yo negeri bagino manji ngamwe chitu chalu binga mazoto ke kampala plot yo ne failing kana kasije kadika tulamu meeting zizo na kasire ko muhammad kanafunya amawulire okuva jjo okuva jjo kumakya nti kalina trip ekaleeta wano ettake ngaera ekikaleese ye mission yokumaliriza okulaba nga olukwe lwokujja no fred oba n'okumalawo nga mulamu oba nga mufu luggwa ntegeddeko nti alinya n'emitwalo ataano egya dola ye mission jajje nayo nsereko naye nkulabula sinaba konfaminga nti oba otuusa ettake sinaba konfaminga nti oba oli mu nnyonyi naye nga mawulire gano nagafunye kuva jjo kyoyingirawo n'emitwalo ataano egya dola nga mission ekuleese kwekulaba nga mumaliriza nombuye eithe okumutikka mumwagala mulamu oba mwagala mufo so kati nkulabulirawo wonna oba oli kunyonyoja oba tonda bakuseti nga tonda linnya ntebe oba otuuse mu kibuga istanbul muno nga mission yekuleese ensireko muhammad nyereko jamulamuwakwajefrin yonna information tugirina details zonna zijja zesaiza disclosing sowers zonna zonna mission yekule nagitegedde onaku lwajjo kumaja netegera amauti ya sente zojja nazo netegera wipani zojja nazo sinaba confirming oba otuusana mu kibuga istanbul oba natuka ne tuka ku nsonga enkulu so yonna bwenna bakutumya kabinja kammwe konna kemulina muli bana ero muhozi david muhozi kene rugaba nawe nsereko meeting zonna zebadde mutuulamu zona kwa mwali bita nyonga nga maze otegeera nti plot gye mwali mukoze yasooka nga muli besi mwali mumaze mutual agreement ey'okutikka lumbu ye fred plot yasooka bwe yagwa nemuba bitanye nemugamba mugenda kukola kyonna ekisoboka okola nga musabotaginga process zonna ezokunula fred lugyezire ku ground mission yo ngimanyi yonna wasirika nakakyala olwa kakyala sima bagaita ka press covia nekakubirawo esimu ngu tato nze nali awo ettake yaliwo ntutaka omukyala mwamusirika no nga mumanyi nakubira esimu pato nali awo ettake simanya kati nzize njatunula musajja waffe ntekabeere ddala ku ground nga mukyala gwe proscovia tonalinnyanyonyi kuva tonalinnyanyonyi ku kisaawe ntebe nali mazi otegeera olukolo lwali kuleeta wano nosindikira odi eyo nosindikira odi eyo musimanya bakusindiza mbwe jeba waliwo netake wazira mission nze ndi mukyala wa nupu naye njagala tubeeraawo nali nyenyonyi nali ettake sizinze enzimanyi ninnya okuva ne uganda zizaawo ettake tumalirize ensonga za lumbi etu zirwane wali nnyo mwoni wano mutake nakutegedde dda gwe proscovia sima proscoviani wali tonalinya ku kisaawe entebe nga nategedde dda mission yekuleeta mwe kunsisinkana saakozeza mwe nazivuddemu dda saako zamwe nazivuddemu dda manyi munjigabuliwamu nazivuddemu dda saako zamwe zonna zemwagala okuntegeramu nazivuddemu dda saako zamwe system yano manyi mwaginfistratinga n'abaana bali ku grawud tiwasindika omukyala proscovia mumusindisa embu wali tona linyanyonyi kulinyana mukibuga istanbul nali nategedde dda olukwerwo nga nalutegedde dda mukimanyi watusano mu istanbul tolina wogenda kunsanga tolina adresi gyogenda kunsanga dembadde muluuza gyemumanyiiko tamugenda kunsangawo saakozesa mwe nazibuuseemu dda nazibuuseemu dda atali wadde okulinda naye kimanyi bona abantu bamwapulootinze mwina akakolo kamweka abasajja nga bataano balinnyawo nettake balinnya wano manda ewedde ne masindikano ne bajja n'omudidi abaana be mwalisa sente wano nga nnamwe mungi ga mwagala osabotaginga prosesi y'oku ground mbamanyi mbamanyi kati akazi gwe ono kubira essimu musimanyi abaera kunsisinkana tolina wogenda kunzitya saako ze zamwe nazivudde mudda nazivudde mudda so kati sereka ekikulinyisa mission yo najoze amatyaszimanyi weponis zoze nazo tuzimanyi okuva kutusawo entebe sinaba konfaming oba maze okulinnya sinaba konfaming oba otuse mu kibuga istanbul naye trip yo nagitegeddeko dda n'olukolo mwazenalo nalutegeddeko dda ekyo mukitegeere so awo nvudde okutiisibwatiisibwa kwonna kwonna kwemugenda okukola nafusaakoza mwe nazivuddemu nateri muti ye nagenda kuntiisatiisa obukodo bwamwe nabutegeddemu dda omulawuza mugaku wasasobola jadde okyo mwetemutawaana nalutegedde dda nalutegedde dda olukwe lwammwe so ekyo mwekitegeere mwena mugenda osindika mugenda okukozesa nabali mu ttake bemugenda otimu gyemwagala okukozesa neri mu ttake nagiguddemu dda saakoziza mwe nazivuddemu dda temwina mugenda kunzija temwina mugenda kunsanga ekyo kibabuulirirawo era alowooza ina nti ali mukasuwinga pato okulanga mu sabotaginga process yona gyetuliko oba gutonyo obagwaka nekiraba kyetagisa certain time ti buli munyampi yenna ali mukino ekintu buli munyampi yenna every single data game that is being played kulumbuye mubefuula abomunda mubefuula nti bamwagala nyo mubefuula abasaba babuloga simanye bandi bonna bonna bonna at certain time ti tugera kuba exposinga wano wano sokati muzanyira tegemuziza mwezo na protinwa na abana wali wali sako za mwana zivudde mudde za bana yukana ro komite za mwezo na komite mwana jivudde mudde yabaye mwaka lokozi saba vudde mudda tamina mwaka kuno nyakusanga tamulina so echo chibagandi dewo kati ensonge eh, singo kuno abaga ina kuzinombera brief nyo nyo nyo nyo kwati manyi mwaka so nga singo nemu kitegere sele mwa medina tegeda kwete kutulwano so echo mu kitegere ngira kugola ku nsonga emu eh, yokka then mbawe newe forward ensonga ya looya yekutaka tisawaz ali feke tali feke yakola atya yakola atya byonna byonna byonna byenjagala okuadressinga manyi abantu abali baŋgamba okujja wano bamanyi baagi nnyo gavumenti yawo tobayisa byasasudde byonna bimuwulira ebyo simakina ekikazi simakyani kira byekyogera simakyani simaki bloga simasiribya biki simaya litaka gwayo byebogera byekisirisiro byona biri paid by the state ogezaako teekawo embeera mulowooze ntulumbuye bamulina mulowooze ntulumbuye yafadda bakozese advantage okulaba nga bamumalawo oba okulaba nga bamusima golinga okumutuusa e uganda ife ate otaliyo nabagamba buloga banaye bebasasula sente gezako teeka bibooziboozi byona nabitegera ddala batukirako wano okuva mu gavumenti nayefuna amasimu agenjawulo okuva e kampala nga bangamambika erumbuye i new their plot two weeks back nebangamba nkole live on lumbuye's official page nga mubika nti mufu nti yafa kapat nga bagalogezaku kumalamu abaana amanya badde bakikuba nafuna amasimu agenjawulo nokuva mu semwayi nefuna obusajja bwamawuli obwenjawulo nefuna nga okuva mu konas ezenjawulo nga zigezako tekawo ntekewo narrative nti lumbuye mufu ekyo bakiŋŋamba nembaga newokumunamira muzibe bato sina kintu kyegenda kwogera nga sikirinako mazima sigenda kubalimba ngenda mbaga amazima agali ku ground without any single fear of contradiction without any fear of contradiction baŋŋamba dambike lumbuye wano nebayagira ku official page ye mubike omusajja mubike baga oteekawo narrative nga baga oteekawo narrative kati ebibozibozi bye muwulira nebagamba musengeje kwamukonoga ate tuwulidde kino ate tuwulidde ekyo ate tuwulidde narrative ezimu ezigenda mu maaso ku bulamu bwa lumbuye it is well funded by the state ogezaako obuzaabuza embeera bazanye batege muzi zaabwe omusajja either bamumalirize bamutte oba omusajja bamutike bamutwale manyi sente ziyitirwa ku ground wano zimanyi zibadde zisipondebwa entadeggulu zimanyi manyi abasajja badde bawewa sente okusabotaginga proces zonna nga yongera obagamba zonna zotugezako kwembakingako zonna mbamanyi mbamanyi bulungi nnyo so kati mbalabulirawo abanoonya asimanyi nsimaana omukyaka kaprosiko ye kebasirise kakubira esimu mwenna sitebuli agenda kusangamu saako zizamu teri n'omuntu n'omu agenda kuzisangamu ekyo kibabulirira wano saawulamu obuli ati siteeke eh, nabagamba nze waliwaliwo gwe mugenda okukubalayo ne ldu nga tali kugenda okwogera kuba mulowooza politics yekayasa waliwo agenda okufuna akabenje kati okufa kukusanga wonna wooli ekyokibabulira me as an individual nekinakyetagisa kusigalawo mwja kunyumira ku mazima ekyo kibabuulira kati ebimu aino abamu bablog abamu bapoliticalnes abamu nkimanyi fena tuli ba emotional feelings ezenjawulo kati abamuboogera ne boogera out of emotions out of feelings out of speculations out of imaginations out of ignorance out of concern say to i appreciate that because the issue is very sensitive ekora kumiti maji abantu banya abantu baganyo kumanya till the last breath we are not going to give up you know there is no single individual is going to compromise me not any single individual to chiba budi one team yanaje musindi ka one eleta sende zayo abazo abano bonna sako iza mutwazi tege dead that's not what twazi to do on tuka istanbul no single person is going to intimidate us byonna byemukuba amasimu nemutiisatiisa ku audio mukola mutya zona email zemusindika teri agenda kutukangakanga ekyo kikulirawo ensero koteka kuluku muhozi mwali bita nyonga nga puloti gye mwakola gye mwasooka okukola yagaana so kati ntandika olwo ensonga ya looya abagaa mbeera brief nnyo kuzi zino brief nyo ensonga ya kamba kambagambe baganda bange ndeka otereeza ensi looya yafunibwa eyafunibwa nga tumaze osagula wano newali newali newali newali newali newali newali akama banga bafuna looya bamufuna nebanegotiatinga because twali ku tensioni saali ku tiimu yanegotiatinga process yokunegotiatinga saaliko figa eyo nevayo nga yavaayo ntucomplaini nga initially figa nene naye weva maach twali tukosiganyina bulamu bwalumbu ye fred ne muganda we yagirawo mukama wange onalebo zaake in the initial stages nayogera ne looyo yennyini through phone kuna nalebo zake whatever I'm going to say, the good thing, it is well documented. I'm telling you the reality. However much, mulimu bya sijja kwogera nga biri sensitive nnyo, that is the reality. Bwe yatuuka wano, Honorable Zaake n'amu engaginga, ne twegatta ku ttiimu yali engaginga looyo oyo. N'abeera straight. mukiseera ebyasooka ne batuuka ovaami nga bona tunonyeza polisi zona batugaa nti omusajja bakkiriza nti bakola ki bamulina nayo nakakasa nti omusajja akakasa nti bamulina nti ayogera nabasajja bamulina mu polisi aweva mumaki polisi ekyo zona etwalinga tuzituukamu nga zidisoninga lumbu ye fred nga zigamba mulikolisi tezimulinamu kati looya ono looya natuyisa mitendera gyonna gyonna byakola eya petitioning netherland biki byonna byonna nga yemwabimanya however much najjano nembagamba waliwo some kind of communication gap waliwo some kind of poor coordination wemala obyogera nemuanumbaba nupu nubani nubani nubani i was not attacking anyone at the end of the day to appreciate at the end of that day zake nakiro kimentinga nemanya nti pato mpanise eh, nti awe engalo zange bazinaziza lawyer mwya meeting bwa timu ya ve Kampala kanso wa Mary kanso mwada yatuka wano kanso me natuka wano baino ku engage nga loyo no physically ate mzee za soka loya nabera bita ndagano mu meeting whatever i'm saying is well documented nila kama bangi basobiko na mustam nina mu meeting a lawyer no initially ate bwe zezeoku mumiting nazitandinga down physical engagements nazitandinga down ngaali bitter olwa maybe disappointments ezaaliwo nga bamudisappointinze kino nakiri nakino nakiri ate bwe teyasooka ogenda ku offisi ya lawyer kanso ah, muwaddanku nyingi kanso wa mary waliwo vacho meeting eyasooka lawyer nayogera ne kanso muwadda i was there physical wayogera naye namugamba naye we proposed tufune physical engagement nga si yakusimu si video conferencing nja kwogera ebyetaaga okwogera kwa biri olredy mu public domain ebiri sensitive ebitaraga kwogera sijja byogera kubanga i have to apply the principle of maturity so ne boogera virtually the next day ne twesitula nze kanso muwada honarebo muwada nku nyingi ne kanso wa mary netugenda okumitinga loya ku ofiisi ye netusangawo abakozi be nabeera bita nyo nagana okulinya mu ofiisi bita nyo ne ofiisi nagigala naga abakozi be abaaliwo ofiisi mugigale nga taliiwo ne bamukubira essimu nga condition bamuleetedde condition zaali ntono nnyo nga condition ne bamugamba nti kwetukkiriza sewa figa ya ssente kale nyingi kitusinga okwagala bwe bulamu bwa muganda waffe naye we have set only one single condition this is a delegation from uganda one member of parliament at the same time a lawyer and also a lawyer councilor mary babasindise wano okubako engagements naawe nokubako ebakanya naawe buli kimu kigwe transactinge business naawe omusajja waffe omutuwe nebamugamba we set only one single condition kwe kutukakasa it is the confirmation of life nti lubuye mwina mikolo gyammwe one of us ayogere naye wetumagalafena tuogere naye twalako mubabiri bamulabe bogereko naye bakonfaminge nti mumwina mumikono gyammwe n'okumanya nti ddala mwaba mulina in that okusayininga memorandum of understanding okusayininga terms of agreement okipapula kino kiteekako omukono nga tumaze okukonfaminga nti omusajja ddala mwaba mulina awo nsumula butambi ye condition yeka gyebamuwa tebiri muna conditions nyingi nnyo very simple wogamba nti omusajja omulina you want the legal fees nabasajja bamulina mumulina bugamba bapolisi kale tutugambye waligo procedures we kiba kirigigo we kiba kiriki tukiriza waliwo ebisasolo newali waliwo weakness kale tuzikiriza we've admitted but only one single condition tulagere ombuye waali and everything will be okay we shall transact the business with you lawyer nabeera bitter nagaana nagamba yekintu kimu yasetinga price eh, akoze omulimu omusajja amusakiwali nga natadda kampala bekibiki byonna byonna byonna byonna nagamba ayagala kintu kimu sente ku meeza sente ku meeza yatugamba bannange tetugezaho kukola engagement eba stakeholders abenjawulo communication is kolewa. zikolebwa ne newoobanga wakoma mu p1 newoobanga tewalinnyako mu kaya tebyetaga yasoma Ne newoobanga oli insane. teri teri mtu ye nani mwaka tegeira. akategeera ayinza transactinga such a business without a confirmation of life Katibuna na ngatemunanatulaga nti msajja wali. teri mtu muntu alimu kategeera ayinza kukola kintu Teri! teri nembaga baganda bange twali nabo nembaga bannange it is okay omusajja abaga nti omusajja amunina kyonna kyetulwanira ekibuuzo ekisinga obukulu it is not the issue of even money money is not the issue waliwo nabantu bali winning okusacrifisinga sente ezo basasuleyo but we only need one single condition proof tulumbuya omunina wali mu custody proof tuba mumulina whether bamafia whether bani whether you need russell whether it is a legal fee proof to the public nti omuntu mulina simple lawyer condition yeyo request yeyo najitaninga down simu discreditinga sigandi bakize bamukole judgment yamwe kati bakire ku ground reality bakire ku ground nga tali muntu yena yinza twaza kutinga business eh oba yinza kugenda mu negotiations zetu eh. nakweyongera na process eh without the confirmation of life without the confirmation nti omusajja baamina mukasitode nga taliiyo tetukaba yo condition wobala oyala tusagifiringa we are your clients we are your bosses yes we can get your legal guidance we can get your legal councils we have the councils we have the lawyers on ground we can negotiate we can engage each other but only one single condition to gavment nombu yali wali tumulabeko ebisigadde bya figure ebyaki tujja kwagala kumanya lawyer n'agigaana up to now nzija nsumulula tovaako nsumulula jajiment gyayanjirekere mmwe nabagamba nze njala nekugamba reality notegera obuzibu bwetulimu notegera amazima gali ku ground nova muparapase nova mupropaganda nomanya omugugu gwe tulina okukola i appreciate efforts zabantu bonna bali ku ground zebakola bonna bali mu takeri abali beyond bonna kyebakoze i appreciate loya nagitaninga yarequestyoanisimal condition because nabagamba as we talk right now sente zetagisibwa zaliwo nga zetagisibwa at that particular moment in time condition yagala ofirifiringibwa netugaa bakama baffe bwenaabasindika sere gye ziri zisigaleyo nanabaganze patosisinade ekikumi kyomuntu wadde ekikumi kyomuntu kufiga eno nembaga bakama baffe chapter ekulembewa aine byona hamani okuva mu amerika enamba zemwali mufuna accounts bbiri bebazimanaginga ebalisivinga sente zino era kyemmanyi ziri safe kyemmanyi ziri safe obuzibuvaawa amtusibiraawo nkyasumulula tuba tukyali awo omusajja watanya down physical engagement ne baliyo abali bazewandikasoma erimuwadde netufuna guidance tufunere oyo omulala akulaga obutwa webuli loye gomwana ge bafuna omupya netugamba wabanga we cannot be there everything is at the standstill everything is stack timirawo kale tumanye nti loya ataddewo emberaganya okulaga omusajja ayagala kimu sente katusigalirawo tubere wetu baita sajo zebagaa nedda tekewo loyo omulala atandika omusanga fresh agufuga ine ligo we nomaligo we nebafuna looya looya nayita proses zona nakuba amasimu era abaingemesezebo tugendaaezenjawulo byonabyonabyonabyona palapasa yonna nga lumbu yetalina gyali aweva maki looya oli omukadenganga malumbu yali mikono gyani gya polisi ne poliisi egamba nti yamukwata lumbu yewe yali asula kanso wa mary gye poliisi gyebasembayo tutuukako twali tambudde fena poliisi esaagitukako fisikale zinawe na bale kalongo za wene ngena mu engagement sendala ne baji tuka ko kaso wa meri kaso mwada ne loyo yo mpya abasajja ne bagezaako kubuza abuzanga beegaana okusinzira ku bigambo bya mwada nkunyigira bya ngamba ne balaba nga some kind of dishonest abaga tatumu manyina yenga balaba enjogera ya polisi yenyine yizo kwanga yamuko yamuko atayi nyine sumulula loya oyebuvaje kufunya mpya we were proceeding at a very higher pace at a rapid at a terrific speed nga buli kintu kyonna aliwero committed akitambuza ku speed netugana nti wabaabuze tugende ku levo bamadde mwebuza nyo ekibuuzo bato oh, naye mulyawo onakubuuza kino nemutatekayo missing person nemutakola mutya erererere byonna byonna ebyo noyo ekutali tufunye omupya nga tutuse ku levo egamba nti noyo yitagobeddwa omukadde waali tumulese akyalya ku stand still tumulese yerowooze bwenatugamba nti yerowozeza omusajja mulina mutulaga to proceed lwayo omupya eyali eh, friday twatugenda mu weekend pesi neyimiriramu tugera otuka ku mani nga liwo amasimu agakubiddwa tyalo oyo omukadde omupya mumuveeko mudde ku mukadde nga tutuse ku leve egamba nti agera copeninga case eya missing person anotifyinge police agitwale mu kooti ateke ekipapula maloboozi negajja ag'enjawulo directives nezijja nebatisatisayo loyo omupya nebamudropping alongoza we nebamudropping kati nkulaga obuzibu bwe tulimu nebamudropping alongoza gwe tebamukasuketali olwamukasikotale sipidi onaki lwalitambula neyesalira awo neyesalira awo malowoozi ag'enjawulo nengamba basajja nga wetwayitanga ingejinga loyo ono mukaddo aga musajja amulina kale tumulekere awo tumuingejinga waali tugwanira temuvuddeeko nembagamba noyo mbigulo wetufunye bamusabotagize mugoba mu musango nemutisatisa nembagamba tufune private investigator anonyereze okuvaku buli konna konna konna private investigator ono mutake atukabirwamu atanye omusajja gyali tufuna omusajja omusajja yali wala zeka enyini netambulawo esaawa zaali bbiri netambulawo esaawa zaali bbiri private investigator ex combatant nga yali akolawano mu polisi netuka mu ofiisi ye yeah. natwaga background yakoze ku misango gyabanyamanyi yakoze ku misango gyaki wana abantu ababuze egyabafirika gyonna omuntu anaabuze netumuwa footage wemotoka yakwata lumbuye netumuwa location address netumulaga ebifaani byabasajja bakwata lumbuye natugamba bano osobola otandika oba nonyerezaako netandika ku namba plate ero nembabuli oba ya intelligence kubanga eri very visible bana abasajja okuva mu institution zona mu aviation intelligence mu police ona neno nyiza nenonyeza we wali private investigator ex official mu maje ex official mu intelligence wano nembagamba nga tukyazoganya ne royo oli omusajja bwe batukwata ngezaako okengajinga ba stakeholders nanja bwe tukola nabo ai ayi yabagidopinga mu kasero ngaali cost effective gasaga nti wabeeyi nnyo gabusente butono nnyo ngaomulimu atugambye tayinza tutamininga time kyagenda jukoliramu naye can give us either for 8 hours to 72 hours okuba eh, nga maze otubulya wa omusajja waba kyali munomutake nga maze okuzuulawo wonna waali omusajja waba yafuluma ttaka twaga mukulu gonaga yafubiramu nabasajja yonna abamukwata atekebwe ku mpingu ngaalina kapasite ah! olwaga bakama bange bonna bonna bitundu ebyenjawulo kubanga sikolanga nze patonzekka bakama bange olwabagamba Issue price vet investigator nga tugena maso nero ya kubali ya liyari wako ground baji sura mkasero ne baji sura mkasero now I'm giving you the reality nikulagenti wali we chivyo chigena maso monsonga za rumbuye wano wali wa mzanyo guzanyo wa monsonga wa rumbuye wano olioko kutegele from all corners from all corners wali we chivyo chivyo kweka from all corners from all corners kwanga muvuma mune mukola mutya matoto mwefiridde ko tomanyi kye tuliko 24/7 tukwagwira mumubiri 24/7 kulamu twabu sacrifice nga kulwa muganda waffe mubiri i know your emotion we are all emotion ekyo kimanyi bulungi nnyo private investigator unabulyeyo idea nemanga tota wanamuleetayo nayamba mm -hmm. kabadde kyakali wano nga waliwo abasajja basabotaji nga buli process gyoleeta eri credible buli process gyobeleeta eri legitimate nga maze nokubagamba nti loyo omukadde waali tusigaye tumuyinga ejinga akyatuka mu musajja amulina nabasajja amulina bamulina tetumugoba musajja abeerewo naye we can take alternative measures alternative ways nga zirinako si effective nebanga tutawana kweta pmetingesigeta mubino ebintu malowoozi agenjawulo ngaye nanyegava agenjawo bantu bamenyawo nga nagamugalikava mu amerika nebanga simuleetayo simuleetayo kati njagala otegeere bino otegeere ki ekiri ku ground ekirungi atiimu okuva ekamala yatukako ku ground netesitirao ku sisitimu yano nga tulinabo negiyingiramu neyekolagalako nayo neegeji nga bapolisi bawano neegeji nga baloya betwali tufunye mutegere mu appreciating efforts eziri ku ground manye embeera gituwangaliramu byonayaga mubitegeere eyo idea ne bagisuula mu kasero ne mbagamba teri muntu yena ali seni kiroyo waba waali nze sinaba twali twogera naye sisa gani mofisi sasa tukana tukaye mirundi mingi na basajja bonna ne bakaso mwana ne bakaso mere fratu atu kayo natani kadau ni invitation ina gano kujoba meeting physically okujja ko mulundi ogwasemba yo ya meeting ya kaso wa meli ogwasemba ya ja physically nga ali very bitter nga ali very bitter conditions zonalo ya zalamu tira ku ground nazigana ne kula lumira jikana nitugamba bannange nafe mutusasa muntu chayinza okusasula ezo sente without the confirmation of life nenkola conclusion neŋŋamba issue yalumbuye esawa zino it is not all about money issue yalumbuye the greatest question mark we has as of now question mark gyetulina as of now keeping all the other factors constant weya izilumbuye lumbu yali ludda tunalowoza kulya sente tunayogera kuchachi ekibuzo ekisinga obukulu lumbu yaluwa mbabulire efforts zonna ze tuyiseemu abasajja ne bazipatusabutaginga zonna nanamuba munda mulimu byesitayinza kugamba no mulimu abantu byesitayinza kwogeraku nga nize mukama wange lwalivaayo mugere otegeera ensi i want us to succeed mukama wange lwalivaayo mugere otegeera ensi manye abantu abekiise mu lumbuy obutavaayo mba manyi nga siyinza boogera bano olwokuba byatudaivatinga enkola yatabaisirwangi manyi yokwetingao divesion nabaga ndi sensitive nnyo manyi kye nnina okwogera besinza kwogera saawa zino kubanga tujja kubavaako tuve ku koozi tudde ku abo naye nkugambye musajja waaviirayo ogenda otegeera ensi ogenda otegeera ensi ei kati pato oyagala tukole tutya kati kyekyo kiri ku ground tetuyinza ka tusigale wano sigale understand sti lawyer akanyo meeting condition akala kimu sente omusajja mutwange tumugenda nga omusajja bakwesereza obanga omusajja omulina kondition gyagiganye newobeera uganda oba it is a mafia way oba it is a credible way oba it is a legitimate way it doesn't matter oba omusajja omulina mulage tetukkiriziganyiza whether it is credible whether it is legitimate whether it is mafialism we don't care laga omusajja tukimale newobeera ngaoli uganda nga bakutta omuntu nga bagala lwansom yogerako n'omuntu wo newobeera uganda ne muŋŋamba ano ne baŋŋamba njogera ebintu ebyekisiru tosobola kunjogeza bintu nze bigenda kunyonona mu public e sitaliimu kuba bakimanyi ne official page any single statement i make is instrumental sisa kwogera bintu byakisiru ku muganda wange njagala mbagamba amazima agatabalimba okujjako omuntu gwe nawulira agamba nti yayogera ne lumbu yayinza obba konfaminga gwe nawulira yero yawa lumbu yali mu america agnes na nawulya ku zumu ngagamba yogera nerumbu ya hizo tubu ya hizo tuko otukonfama engoma yayogera naye nga manyine waali ffenna yali ku ground teri yali amulabyeko teri yali na ye we cannot confirm ba mwali however much mu sources ez'enjawulo zitugamba nti akyalimu okitegeera manya ne nkugamba amazima naye omuntu gwe ye ya hizo tuko naye yayinza otukonfamika oba na ye gwe mulina okunoonya ye kanso agnes kansowa muganda wange munauganda naye ngaali mu amerika so kyekyo kiriwo kale tuyinza kusigala tugala tugasigala tulya buli kintu kiri stak loya agamba musoka muteekawo sente timu ene mugamba aa ah, ah, fulfilhe condition tulage omusajja akanye mumulaga katubeerawo tuli adestadi tufunyeyo emikono olwomu omusajja buli mu stake basinisa ono akasajja kazala emitwalo atano eja dola basinkana obusajja buna kuliko abanyarwanda babiri kuliko n'abaganda babiri bali wano mu istambulu mbamanyi wone intere endala etugamba nti omusajja lumbwe ayinza okuba ali kwembase mu ambassadors chamber ekiddamu nakafuna mu soses satu ezigamba nti waliwo ne posibility lumbuye okuba nga bamukwatidde kwembase mu kibuga ankara mu ambassadors chamber era nemmotoka eno yakwata lumbi i cannot confirm naye embasa yakozesa abasirikale ba ambasada kiddamu embasa yakozesa abasirikale ba ambasada abakuuma abakungu ba gavumenti ya uganda bali wano mu kibuga istanbul embasa ya uganda mu kibuga ankara be bakozesa okufuna bamafiya ifatol abajana akamotoka kano akotoa muganda waffe kati waliwo ne possibility egamba nti omusajja ayinza okuba ali mu ambassadors chambers ku embase ya uganda ku embase ya uganda njagala negamba amazima nomanyako olina otutandikira so katusagamba tuzinga emikono sente mwasona zawera gyeziri loya ino zifuna bamugambye tulage omusajja tukwe sente aganye teye tusigalaawo tulinde tusigalaawo omusajja azanyeri atege muzize wansi omusajja amutika amutwale wabanga akyaliwo nekiddayo nembaga biro yonna ebibozi emuli abalitakaga ebyogere byekisiru bali ebyogere byekisiru nti bamulina yafa narativu eyo yonna gezaako kwamenya mitima abadde bakivuga kubanga ekisooka ebimu kwabanga akyali wano lubi ebimulemezaawo ye impact gye mwateeka ku konsoleti za ttaka yonna gye muli era nawulireko nga bandipootinga gavumenti yatabaisa yalipootinga nalipootinga no page nebandipootinga anompunze ageza kukunga abaana bagendeku embasa za gundi zatake mu nsi ezenjawulo nagifuna wiiki ewedde embasa yano nekozesa poliisi nakozesa obusirikale bwagundi bwa embasa wano nemunkubira amasimu emirundi etaano nga poliisi ekubira amasimu bwenjagala bweja neŋŋana okulinnyayo sakozesa mueso nasigala kuzirinnyamu embasa nekozesa bakumira embasa bakuma ambasada nakozesa poliisi yano bakubira amasimu emirundi ejja etaano olunaku lwali lwakubiri temujja kundaba temuna saako zemugenda kunsangamu kati bano kyekiddako olwo nkunyonyola omulimu gwolina okukola nengamba ne bakama bage bona betubadde nabo naye atugasigala nga tusukanya ku kigenda okuddawo kyonna okukola teri mu nyina agenda kustopinga taliyo kukyalumbuye tali agenda kustopinga bino kya a omuvumu kirekerawo chemukoza chino nedda however coset is going to be however financial coset is going to be there is no single individual agenda okustopinga ekyo kibabulirirawo kusoma yalu omuntu yekka ayinza okustopinga yekka ayinza okugaidanastopinga ye principle yekka yekka yekka ye principle is excellence yekka yayinza okustopinga gwengena okubeera accountable gyali ebisigadde ngenda okubeera accountable eri public nsonga zingo ne mukitegeere nsere mwa merina tegeeda kodi kutula wano so ekyo mukitegeere ngenda kugola ku nsonga emu yokka then mbawe newe forward yensonga ya looya yekutaka tisawazi alifeeke talifeeke yakola atya yakola atya byonna byonna byonna byenjagala oku addressinga manyi abantu abali bangamba okujja wano bamanyi bangi nnyo gavumenti yautabaisobe yasasudde byonna bimuwulira ebyo simakina ekikazi simakyani kirabe ekyogera simakyani simaki buloga simasiribya biki smail takaggwa ebyebogere byekisibisibyo byona biri paid by the state ogezaako teekawo embeera mulowooze entulumbu ye bamulina mulowooze entulumbu lye yafadda bakozese advantage okulaba nga bamumalawo oba okulaba nga bamusima gulinga okumutuusa e uganda if ate otaliyo nabagamba bloga naye bebasasula sente ogezaako teekawo ebibooziboozi byona nabitegeera dda bantukirako nokuva mu gavumenti nefuna amasimu agenjawulo okuva e kampala nga bangamambika erumbuye i knew their plot two weeks back ndabanga makole live on lumbuye official page nga mubika nti mufu nti yapaka part nga bagalogeza kumalamu abaana amanya badde bakikuba nafuna amasimu agenjawulo n'okuva mu semwayi nefuna obusajja bwamawuli obwenjawulo nefuna nga okuva mu konas ezenjawulo nga zigeza kuteekawo nteekawo narrative nti lumbuye mufu ekyo bakiŋŋamba nembaga newokumulamira muzibe pato sina kintu kyengenda kwogera nga sikirinaako mazima sigenda kubalimba ngenda mbaga amazima agali ku ground without any single fear of contradiction without any fear of contradiction bangamba dandike nombuji wano ne bagagera ku official page ye mubike omusajja mubike baga otekawo narrative nga baga otekawo narrative kati ebibozi bozi bye muwulira nabagamba musengejje kwamukonoga ate tuwulidde kino ate tuwulidde kino ate tuwulidde kino narrative ezimwe zigenda mumaaso ku bulamu bwalumbuye it is well funded by the state ogezako buzaabuza embeera bazanye ndategemuzi zaabwe omusajja ethe bamumalirize bamutte oba omusajja bamutike bamutwale manyi sente ziyitirwa ku ground wano zimanyi zibadde zisipombebwa entadeggulo nzimanyi manyi abasajja badde baweebwa sente okusabotaginga proces zonna nga yongera obagamba zonna zona tugezako okwembakingako zonna mbamanyi mbamanyi bulungi nnyo soka timbalabulira abanonya asimanyo nesimanyo mtaka kaprosko yeke asirise kakubile simu mwena sitebuli agenda kusanga musako zizamu teri no mutuno omwa agenda kuzisanga mu ekyo kibabulira wano sawula mbobuli ati steak e, nabagamba nze wali ogwo wali ogwo mugenda okuba leo ne LD yunga tali kubino kuogera kwa mwelo za politics yeka yasa wali agenda ofuna akabenje kati okufa kukusanga wona woli pilotona mbuyaka tukua kuda mkategori tukua kutitira tokula nchilumbu yali wali you can critique you can do what you can throw the propaganda so black men never see na i'm not going to be compromised by any single entity not any single individual not any single government not any single institution we are not going to be compromised me as an individual nekinakyetagisa kusigalawo omuja kuyimira ku mazima ekyo kibabuulira kati ebimu i know abamu kabuloga abamu bapolitika nayesi abamu nkimanyi fena tuli ba emotional feelings ezenjawulo kati amuboogera ne boogera out of emotions out of feelings out of speculations out of imaginations out of ignorance out of concern sekyo i appreciate that because the issue is very sensitive ekwata ku mitima gyabantu bangi abantu baagala nyo okumanya till the last breath we are not going to give yo kibabuulira there is no single individual is going to compromise me noti enesimo individual ekyo kibabuulirire wano tiimu yonna gyemusindika wano ereeta sente zaayo bonna saako zabwe twazitegedde dda zonna twazitudde wano mu kibuga istanbul no single person is going to intimidate us byonna byemukuba amasimu nemutuizatiza ku audio mukola mutya zonna email zemusindika teri agenda kutukangakanga ekyo kikulirawo nsere kondekagulukunamuhoozi mwali bita nnyo nga ploti gyemwakola gyemwasooka okukola yagaana so kati ntandika olwo ensonga ya looya nabaga mbera brief nyenda kuzi mbera brief nyo ensonga ya looya kambagambe baganda bange ntega otereeza ensi looya yafunibwa yafunibwa nga tumaze osagula wano newali newali newali newali newali newali newali bakama banga bafuna looya bamufuna nebanegotiatinga because twali ku tensioni sali kutimu ya negotiate nga process yoku negotiate nga sali ko figure yoneva yonga yavayo to complain nga initially figure nene na hiyo yoneva match twa hitu kusila nga bulambu waru mbuye fred ne mugana ya jira mkama wangi unalipo zake in the initial stages na hiyo gila nero yoye njini through phone unalipo zake whatever I'm going to say the good thing it is well documented I'm telling you the reality however much mwini mbiye sinja kuogera nga biri sensitive nyo that is the reality bwe yatuuka wano onalebwezaake namwingaginga netwegeta ku tiimu yali engaginga looyo oyo nabera straight mu biseera ebyasooka ne batuuka ovaami nga wona tunonyeza polisi zona batugaa nti omusajja batiriza nti bakolaki bamulina neroyo nakakasa nti omusajja akakasa nti bamulina nti ayogera n'abasajja bamulina mu polisi aweva mumaki police station zino twalinga tuzitukamu nga zidisowuninga lumbu ye fred nga zigambu likodi tezimulinamu kati n'oyo ono n'oya n'atuyisa mitendera gyonna gyonna byakola eya petitioning netherland biki byonna byonna nga yemwabimanya however much najjano nembagamba waliwo some kind of communication gap waliwo some kind of poor coordination wemala obyogera nemuganubaba nupu nubani nubani nubani i was not attacking anyone at the end of the day you had to appreciate at the end of that day nsake nakiro kimentinga nemanya nti pato mpanise eh, kyawe engalo zange bazinaziza loya weyamitingibwa timu yava ekampala kanso wa meri kanso mwada yatuuka wano kanso wa meri natuuka wano balina okuinga ejinga loya ono physikale ate mzezasooka loya nabeera bita nagano mumitinga whatever msaying is well documented ne bakama bange basobikonamu stamp namumitinga loya no initially attempts ezokumumitinga nazitaninga down physical engagements nazitaninga down ngaali bitter olwa maybe disappointments ezaaliwo nga bamudisappointinze kino nakiri nakino nakiri attempt eyasooka ogenda ku office ya loya ah, kanso muwaddanku nyingi kanso wa mary waliwo vacho meeting eyasooka loya nayogera ne kanso muwadda i was there physical wayogera naye namugamba naye we propose tufune physical engagement nga si yakusimu si video conferencing nja kwogera ebyetaaga okwogerako abiri olredy mu public domain ebiri sensitive ebitaraga kwogera sijja byogera kubanga i have to apply the principle of maturity so neboogera vachale the next day netwesitula nze kansomuwadda honorable muwada nkunyingi ne kansowa mary netugenda okumitinga lawyer ku ofiisi ye netusangawo abakozi be nabeera bita nyo nagana okulinya mu ofiisi bita nyo ne ofiisi nagigala naga abakozi be abaaliwo ofiisi mugigale nga taliiwo ne bamukubira essimu nga condition bamuletedde condition zaali ntono nnyo nga condition ne bamugamba nti kwetukkiriza sewa figure ya sente kale nyingi kisinga okwagala bwe bulamu bwa muganda waffe naye we have set only one single condition this is a delegation from uganda one member of parliament at the same time a lawyer and also a lawyer councelor mary babasindise wano okubaako engagements naawe n'okubaako erakkanya naawe buli kimu kigwe transactinga ebusiness naawe omusajja waffe omutuwe ne bamugamba we have set only one single condition kwekutukakasa it is the confirmation of life nti lumbuye mwina mikono gyammwe one of us ayogere naye oba tomwagala fena twogere naye twalako omubabiri bamulabe boogereko naye bakonfaminge nti mumulina mumikono gyammwe n'okumanya nti ddala mwaba mulina in that okusayininga memorandum of understanding okusayininga terms of agreement okipapala kino kiteekako omukono nga tumaze okukonfaminga ijo musajja ddala mwaba mulina awo nsumula lutambi ye condition yeka gye bamuwa tebirimu na conditions nyingi nnyo very simple wogamba nti omusajja omulina you want the legal fees nabasajja bamulina mubulina bamugamba bapolisi kale tutugambye waliko procedures we kiba kirigo we kiba kiki tukiriza waliwo ebisaso wanne wali waliwo weaknesses kale tuzikiriza we admitted but only one single condition tulage rumbuye wali and everything would be okay we shall transact the business with you lawyer nabera bita nagana nagamba ye kintu kimu yasetinga price Eh, akoze omulimu omusajja amusakiwalinga natadda kampala nekibi ki byonna byonna byonna byonna nagamba ayagala kintu kimu sente ku meeza sente ku meeza netugamba bannange netugeza okukola engagement zeba stakeholders abenjawo communication zikolebwa netugamba newooba nga wakoma mu p1 newooba nga tewalinnyako mu ssomero tebyetaga yasoma nnyo newooba nga oli nseeni teri muntu yenna alimu akategeera ayinza transactinga such a business without a confirmation of life ngatemunanatulaga nti omusajja waali talimuntu alimu kategeera ayinza kukola kintu ekyo teri nebaga baganda bange twali nabo nebaga bannange it is okay omusajja abaga nti omusajja amulina kyonna kyetulwanire ekibuuzo ekisinga obukulu it is not the issue of even money money is not the issue waliwo nabantu bali willing okusacrificinga sente ezo basasuleyo but we only need one single condition proof tulumbuya omulina wali mu custody proof tuma mumulina whether bamafia whether bani whether you need russell whether it is a legal fee proof to the public nti omuntu mulina simple lawyer condition eyo request eyo nagitaninga down simu discreditinga sigaa nti bakize bamukola ejudgment eyammwe kati bakiri ku ground reality bakiri ku ground nga tali muntu yena yinza transactinga business e oba yinza ogenda mu negotiations ezo nakweyongera na process e without the confirmation of life without the confirmation ekyo omusajja bamina mu castrode nga taliiyo tetugambe condition oba loyala tusaa gifulfiringa we are your clients lawyer nagitaninga ye request yo what is more condition because nabagamba as we talk right now sente zetagisibwa zaliwo nga zetagisibwa at that particular moment in time condition yagano filifiringibwa netugawe kama bafe mwe nabasindika sele gezili zisigaleyo nana baganze pato sisivi nade ekikumi kyomuntu wadde ekikumi kyomuntu ku figa eno nembagaba kama bafe chapter ekulembewa aine byona hamani okuva mu america enamba zimwali mufuna accounts bbiri be bazimaneginga be balisivinga sente zino era kyemmanyi ziri safe kyemmanyi ziri safe obuzibuvaawa alutusibira awo nkyasumulula awo omusajja watanya ddamu physical engagement ne baloyo abaali baziwadekasoma erimuwadde ne tufuna guidance tufuneroyo omulala akolako obutwawe buli loye gomala gebafuna omupya netugamba wabanga we cannot be there everything is at the standstill everything is stuck timirawo kale tumanye nti lawyer ataddewo embeera ganye okulaga omusajja te nebagezaako okubuzaabuza nga beegaana okusinzira higher pace at a rapid at a terrific speed nga buli kintu kyonna aliwero committed akitambuliza ku speed netugaa nti wababuze tugende ku level kubamadde mwebuza nyo ekibuuzo bato naye mulyawo onakubuuza kino nemutatekabe missing person nemutakola mutya erererere byonna byonna ebyo noyo yekutali tufunye omupya nga tutuse ku leve egamba nti noyo yali tagobeddwa omukadde waali tumulese akyalya ku standstill tumulese yerowooze ona tugamba nti ah, yerowoozeza omusajja amulina mutulaga tuproceed noyo omupya eyali friday twali tugenda mu weekend pesi neyimiriramu tugeda otuka ku mani nga liwo amasimu agakubiddwa ti aloyo ah, omukadde omupya mumuveeko mudde ku mukadde ah, nga tutuse ku leve egamba nti agenda kopeninga kesi eya missing person anotifyinge police agitwale mu court ateke ekipapula malowoozi negajja agenjawulo directive nezijja nebatisatisayo loyo omupya nebamudropin alongozabo nebamudropin tinkulaga obuzibu bwetulimu ne bamudroping along the way bamukasuketale obamukasukotale spidi onetambia neyesaliraawo neyesaliraawo malowooza agenjawulo nengamba basajja nga wetwaitanga engeji nga loyoono mukaddo aga musajja amulina kale tumulekeranga tumuingejinga waali ku grani temuvuddeeko nembagamba ogambegetufunyemamusaibatagisemugobamumusango nemutisatisa nembagamba tufune private investigator excombatan nga yali akolawano mu polisi netuka mu ofiisi ye natwaga bakagrawundi yakoze ku misango gyabanyamanyi yakoze ku misango gyaki wana abantu ababuze egyabafirika gyonna omuntu anabuze netumuwa footage wemotoka yakwata lumbuye netumuwa location address netumulaga ebifaananyi byabasajja bakwata lumbuye n'atugamba bano osobola otandika obanoonyerezaako netandika ku nabapuleetero nembabuli obaya intelligence kubanga eri very visible bana basajja okuva mu institution zona mu aviation mu intelligence mu polisi ona nenonyeza lumbuyewo bwali private investigator exofficial mu maje exofficial mu intelligence wano nembagamba nga tukyazuganya ne looyo oli emisajja gwe batukwata ngezaako okuliajiga bastakeholders abayinjawe tukola nabo aidia bagidopinga mu kasero ngaali cost effective gasiraga nti wabeeyi nnyo gabusente butono nnyo ngaomulimu atugambye tayinza kutaminga time kyagenda gikoleramu naye kan give us either fot eight hours to seventy two hours okubanga maze otubulya bwa eh, omusajja wabakyali muno mutage nga maze okuzuulawo wonna waali omusajja aba yafuluma ttaka twagamba mukulu mwenaga yafulumiramu n'abasajja yonna abamukwata ku nti alina kapasite olwaga bakama bange bonna bonna bitundu ebyenjawulo kubanga nze pato nzekka bakama bange olwabagamba issue ya private investigator nga tugenda aliwo ku ground bagisuula mu kasero ne bagisuula mu kasero the reality nkulaga nti waliwo ekintu ekigenda maaso mu nsonga zalumbye wano waliwo omuzannyo oguzannyiwa mu nsonga gwalumbye wano olyoka ogutegeere from all corners from all corners waliwo ekintu kyebakweka from all corners kubanga muvumamu nemukola mutya batudde mwefiriddeyo gwe tomanyi kyetuliko 24 7 tukaguyawo mubiri 24 7 kulamu twabu sacrifice nga kulamu ganda wafe mubiri i know your emotion we are all emotion ekyo kimanyi bulungi nnyo private investigator wemabulieyo idea nemanga tota wanamuleetayo nayamba hmm, kabadi kyakali wano naye we can take alternative measure nebanga tutawana kuyita ku event investigator mubina ebintu malowoozi agenjawulo nga yena yigava agenjawulo bantu bamenyawo nga nagamugalikava mu amerika nebanga simuletayo simuletayo kati njagala otegeere bino otegeere ki ekiri ku ground ekirungi tiimu okuva ekamala yatukako ku ground nedasitirao ku sistimu yano nga tuli nabo negiyingiramu neyekolagalako nayo negenji nga bapolisi bawano negenji nga baloya bwe twali tufunye mutegeremu appreciatinga efforts eziri ku ground manye embeera gyetuwangaliramu era yamubitegeere eyo idea ne bagisuula mu kasero ne mbagamba teri muntu yena ali seeni kiroyo waba waali nze sinaba twali twogera naye sisa gani mo fisi sasa tukana tukaye mirundi mingi na basajja bonna ne bakaso mwana ne bakaso mere fera tu atukayo natandika down invitation ina gano kujoba meeting ya physically okujja ko mulundi ogwasemba yo ya meeting ya kaso wa meri ogwasemba ya ja physically ngali vere bitter ngali vere bitter condition zo nalo yazibamu tira ku ground nazigana ne kula lumira jikana nitugamba banangi nafi mutusasa muntu chayinza okusasula ezo sente without the confirmation of life nenkola conclusion neŋŋamba issue yalumbuye esawa zino it is not all about money issue yalumbuye the greatest question marka we has as of now question marka gyetulina as of now keeping all the other factors constant weya ezilumbuye lumbu yali ludda nga tunawoza kubya sente tunayogera kukyaki tunayogera ku kyaki ekibuzo eh, ekisinga obukulu lumbu yaluwa mbabulide efforts zona ze tuyisemu abasajja nebazipatu sabotaginga zonna nga namuba munda mulimu byesitayinza kugambana mulimu abantu besitayinza kwogeraku nga nize mukama wange lwalivaayo wemugere otegeera ensi i want us to succeed mukama wange lwalivaayo mugere otegeera ensi manyi abantu abekiise mulumbu yobutavaayo mbamanyi nga siyinza kwogera bano olwokuba byatudaivatinga enkola yatu abaisiwangi manyi yokwetingao divergion nabaga ndisensitive nnyo manyi kyenina okwogera besinza kwogera sawa zino kubanga tujja kubavaako tuve ku kozi tudde ku abo naye kugambye musajja waaviirayo ogenda otegeera ensi ogenda otegeera ensi kati pato oyagala tukole tutya kati kyekyo kiri ku ground tetuyinza katusigale wano understand still lawyer akanywa meeting condition akala kimusireeta omusajja mutwale tumugenda nga omusajja akuweserezo banga musajja omulina kujisho jakigani newobera uganda oba it is a mafia way oba it is a credible way oba it is a legitimate way it doesn't matter oba musajja omulina mulage tetukiriziganyiza whether it is credible whether it is legitimate whether it is mafianism it doesn't we don't, we don't care laga omusajja tukimale newobera nga oli uganda nga bakutta omuntu nga bagalwansom yogerako n'omuntu wo newobera uganda ne muŋŋamba ano ne baŋŋamba njogera ebintu ebyekisiru tosobola kunjogeza bintu nze bigenda kunyonona mu public sitaliimu kubanga kimanyi ne official page any single statement i make is instrumento sisaa kwogera bintu byakisiru ku muganda wange njagala mbagamba mazima agatabalimba okugjako omuntu gwe nawulira agamba nti yayogera ne lumbu yayinza obba konfaaminga gwe nawulira yeroya wa lumbu yali mu america agnes kuzumu nawulira ku zumu ngagamba yogera nerubuya emirundi ng'ebiri yekka yayinza otubu yayinza otukonfaminga oba yayogera naye na yenga waali wali fenewa liku ground teri yali amulabyeko teri yali yayinza otukonfaminga oba yayogera naye nga mulina okunoonya ye kanso agnes kaso wa muganda wange munauganda naye yenga alimu amerika so kyekiriwo kati tuyinza kusigala tugasiga tulya buli kintu kiri staka lawyer agamba musoka muteekawo sente timu nemugamba aa ah, ah, fulfill the condition tulage omusajja aganye omulaga katubeerawo tuli adestad tufunye emikono olwemba omusajja buli mustake basirikana akasajja kazira emitwalo ataano ejya dola basirikana omusajja buna kuliko abanyalanda babiri kuliko n'abaganda babiri bali wano mu istambulu